untuk yang ada di kampung kami. Kami panitia pembangunan masjid Jami Baitul terus mengajak kata untuk berbuatan, mengajak kata untuk berirusan, mengajak kata untuk bersodator, mengajak kata untuk bersyukur. Kami membuka posko,